så etter at hodet er kappa av, så brenner man jo villet, så, så skjærer man av det som ikke er brent bort. Så deler man hodet i to og putter det i en bøtte eh, med vann som har salt i seg. Um, <clears throat> sånn at det skal ligge der i to-tre dager. Og så tar man det ut, og så, så vidt jeg vet, så koker man det til, til kjøttet har begynt å løsne litt. Og da har det hatt halvt smalahove gjerne om gangen. Eh, det varierer veldig. kjøtt eller fisk eller bare grønnsaker. Ja. Brødskive med sylte. Very good. Nei, du må snakke norsk. Det skal være norskkurs. <laughs> Hva forteller du om, da? <laughs> Du som mette liten fugl velsigner mat og lun. Amen. <laughs> Det der kan ikke jeg.